Då kör vi. Idag ska vi göra fruktsallad, fruktsallad, fruktsallad. Fruktspett. Fuck! Alltså, fruktspett ska vi i alla fall göra. Ja, idag ska vi göra fruktspett. Men det är sötarna. Då har vi eh, vindruvor, gurka, melon, kiwi, äh, paprika, ananas, melon, gurka russin. Ja, det är Och då har vi digestiv? Typ. Okej. Så hej då. Nu blir det paus. Vi ses. Vi ska bara göra skära. Neger. Neger. No. Herman. Nigger, nigger, nigger, nigger, nigger, nigger. Herman King. Devil. Alltså, nu har vi skärt, nu ska vi sätta på nu, det. Nu har vi skurit klart alla våra grönfläckar, nu ska vi sätta in dem i spetten. Men det behöver skära lite till. Ja. Men vad fan, man håller längst ut på blad. Hoppas ni kan det. Annars är det... Annars säger jag inte om era bröder. Nej, det är Linus. Just kidding, just kidding. Just det är Linus. Nej, mm. jag räcker fan han raggar på alla sina killar. Jag sa Alva! Uh, Alva Valdé, det är hans raggmate. Nej, nej. Vi, vi, vi klipper ut det. Varför det? Anton. Du sa mitt namn, Linus Paulsson. Ja, men vi ska klippa ut den då. Det är Anton Olsson! Ja, vi ska klippa ut den. Ja, men då får jag säga det. Men du tar bara med det. Och så är vi nästan klara. Ni, nio. Nej, du tappade en kiwi. Och så är vi nästan klara. Nej. Leva som en Olsson är världens bästa liv. Och leva livet runt. Och flyga till röven på ett <laughs> we're Och leva som en kung. Vi kan inte uppfinga så skita oss inte. Hey, Rape me please, rape me please, Hey, hey, rape me please. Jag får mycket frukt. Rape me, rape me, rape me please, oh rape me, rape me. Say me, I'm gonna blah blah blah blah blah. <laughs> Säg mig, Säg mig, I got the bla bla bla. Until you ever blue. Säg mig! I got the bla bla bla bla. Aj som fan! Åh oh, helvete! Hur stor bit har han? Jag vet inte. Var kom du ifrån också? Från Danmark. han kom nog från Hawaii. Där gör man sånt. Så nu var jag färdig. Inte helt, men det blir däggigt. Och så har vi digestivkex, så ska jag lägga på mitt sånt där. Det som blev över. Och jag skar mig inte bara för inget. Okej. Okay. jag, jag är bra på att inte ska skära mig. Han ljuger! inte alls sur. Bara jag som inte är klar med min kanon. Ja, vi är klara. Jag är inte klar. Men vi, jag, jag har precis börjat. Nej, jag skämtar. Min förra blev för stor. Knäck inte den nu Olsson. Alltså man, man ju kunna hålla så här, för jag kan ju inte bygga på mig på min torsdag. Alltså, jag ska typ hålla så här väl? Ja.